I'd like to give the floor to uh, Federal, uh, Federal Republic of Somali, Mohamed Abdullahi Mohamed. You have the floor, sir. Your Excellency Vladimir Putin, President of Russian Federation, Your Excellency Abdel Fattah al-Sisi, President of Arab Republic of Egypt, mudane faladamir putin madaxweynaha dalweynaha ruushka mudane cabdulfataax al siisi madaxweynaha jamhuuriyadda carbeed ee masar ahna guddoomiyaha midowda afrika madaxweynayaasha iyo madaxda xukuumadaha waxaa sharaf weyn ii ah inaan dhammaantiin khudbad idinkaga jeediyo kulankan taariikhiga ah ee u dhexeeya dowladaha afrika iyo ruushka ee looga leeyahay wadahadalka iyo iskaashiga kana dhacaya magaalada bilicda san ee soji intaana hadalka toos u gelin waxa aan jeclahay inaan dowladda iyo shacabka ruushka uga mahad celiyo soo dhoweynta diiran ee naloo fidiyey aniga iyo wafdigayga sidoo kale waxaan dowladda ruushka iyo midowda afrika oo ay hogaamiyaan madaxweyne valadimir putin iyo madaxweyne cabdulfataax al siisi ku bogaadinayaa sida guushu ku dheehan tahay ee ay soo qabanqaabiyeen shirweynahan mudanayaal iyo marwooyin run ahaantii shirweynahani waa fursad dhab ah oo dib loogu eegi karo laguna sii hormarin karo cilaaqaadka taariikhiga ah ee afrika la leedahay ruushka iyada oo loo marayo iskaashi iyo wada shaqayn si loo gaaro horumar iyo barwaaqo loo dhan yahay maadaama adduunku aad isugu xirmay walow aan ku kala naal laba qaaradood oo kala dugnaansho badani u dhexeeyo haddana mustaqbalkeennu aad ayuu isugu xiran yahay sidaasi awgeed waxaan ku rajo weynahay in shirweynahani uu u gogol xaaro in la helo hannaan cusub oo suurto geliya wada shaqayn iyo iskaashi minadhar ah taasi oo keenaysa in la gaaro ajandaha aan wadaagnay ee ku aadan xaqiijinta barwaaqa sooranka ruushku waa saaxiib taariikhiya oo ay afrika leedahay sidaasi darteed shurweynahani waxa uu ina xusuusinayaa muhiimadda ay leedahay dib u soo noolaynta xiriirkan taariikhiga ah ee u dhexeeya labadeena dhinac maadaama oo aan ku raad joogno dib u soo celinta tagtadeennii qurxunayd waa inaan laba jibaarnaa dadaalkeenna si aan u xaqiijinno in cilaaqaadka cusubi ee labadeenna dhinac ay ka dhashaan fursado waxtar u leh dalalkeenna iyo shucuubteenna sidoo kale waa inaan adkeennaa iskaashiga dhanka dhaqanka iyo waxisweydaarsiga si fursado aan ugu abuurno dowladaheenna hay-adaheenna iyo muwaadiniinteenna si ay hormariyaan xiriirka saaxiibtinimo ee u dhexeeya iyadoo ay taasi ku lamaanan tahay in la helo iskaashiyo micno leh oo lagu dardargeliyo ganacsiga iyo hal abuurka oo faa'iido inoogu jirto innaga iyo jiilasha mustaqbalka mudanayaal iyo marwooyin soomaaliya iyo ruushku waxa ay leeyihiin cilaaqaad taariikhi ah oo furo u noqonaya iskaashigeenna maanta soomaaliya waxay doonaysaa inay xoojiso xiriirka labageesoodka ah ee ay la leedahay ruushka iyo inay la shaqayso midowda afrika si loo hubiyo in guulo laga soo hooyo xiriirka labadeenna dhinac ay la xiriireen dhammaanba dhinacyada kala duwan ee labada dhinacba dheefta u leh ha ahaato la dagaalanka argagixisada caalamiga ah dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo isweydaarsiga dhaqanka iyo aqoonta iyada oo ay wada shaqayn yeelanayaan hay-adaha labada dhinac mudanayaal iyo marwooyin soomaaliya waxay cagta saartay dhabbada xasiloonida iyo dib u soo kabashada dhaqaale waxaan leenahay khayraad tiro badan oo dabiici ah iyo kuwo aadami dhul baaxad weyn oo beerashada ku fiican badda ugu dheer gudaha dhulka afrika bulsho da'yar oo fursad raadis ah iyo dowlad ay ka go'an tahay inay isbeddelka hirgeliso dalka iyada oo adeegsanaysa hogaamin wanaagsan oo ay ududhexaad u yihiin mabaadi'da dowlad wanaagga sidaasi awgeed waxaan dhammaan maalgashadayaasha ruushka iyo kuwa reer afrika ku martiqaadayaa inay yimaadaan oo ay soo sahmiyaan fursadaha badan ee soomaaliya ka jira kuwaasi oo leh faa'iido mustaqbal oo waarta mudanayaal iyo marwooyin waxaan jeclaan lahaa inaan hadalkayga ku soo gunaanado aniga oo dowladda ruushka iyo midowda afrika uga mahad celinaya uguna hambalyeynaya shirweynahan midhadhalka ah soomaaliya waxay diyaar u tahay inay la shaqayso dhammaanba dhinacyada shirkan si iskaashiga ruushka iyo afrika loo sii hormariyo iyadoo ay ujeeddadu tahay in la gaaro barwaaqo iyo horumar loo dhan yahay sidaasi si la mid ah dowladda federaalka soomaaliya waxa ay soo dhoweynaysaa bayaanka ka war murtiyeedka shirweynahan waxayna u aragtaa inuu yahay qoraal muhiim ah oo jihaynaya arrimaha ruushka iyo afrika ay isla xaqiijin karaan si hore loogu socdo waad mahadsan tihiin